Astăzi este despre a șopti. În DEX este a vorbi încet. Uh, pentru mine a șopti este uh, a avea o, vibrație ca de zână. Am încercat să o aplic chestia asta cu copiii. Am inventat o poveste împreună cu ei în care exista zâna șoaptelor și uh, mi-a venit ideea de la faptul că erau foarte gălăgioși astăzi și um, de foarte multe ori nu știu cum să fac când sunt gă gălăgioși. Și astăzi, în momentul când am zis și deodată a venit zâna șoaptelor și am început să vorbesc foarte încet, aproape că nu mă auzeau, s-a făcut o liniște și încercau să mă audă și le-am spus Zâna șoaptelor a fost la fiecare la ureche și uh, i-a șoptit fiecărui animăluț și m-am dus la ei la urechile lor și le-am șoptit Oh, și deodată așa s-au simțit atât de bine și s-a făcut o liniște. Mi s-a părut genial. Și uh, Apoi uh, am sunat pe cineva uh, drag mie, căruia îi vorbisem uh, destul de rece și i-am spus așa, cu un ton ca de șoaptă, că um, de-abia aștept să, uh, să văd această persoană, să-l văd și s-a muiat vocea și mi s-a părut că în momentul când uh, în, în, uh, ți înmoi vocea ca și când ai șopti, pur și simplu produci ca și când ai avea o baghetă magică în mână, o minune în uh, corpul și în, în ființa celuilalt. Ea încearcă și tu asta să șoptești ceva la urechile ființei tale dragi. Ciao!